Para pemirsa, sesaat lagi Anda akan segera menyaksikan pembacaan kunut Twitter oleh Ustadz Muhammad Iqbal Atamimi, SPDI, pada tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 April tahun 2021 Masehi, di Masjid Al-Faus, Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Banyuwangi. Allah, Allah.